أهلا بكم في قناة إميومي لو دي أول مرة تشوفوني فأنا بعمل وصفات حلوة وحادق وكمان وصفات صحية عشان توصلكوا الفيديوهات الجديدة ياريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس النهاردة هنعمل البطاطس المسلوقة بشكل جديد وطعمه مختلف وأحلى بكتير جدا آه، من البطاطس المسلوقة اللي احنا متعودين عليها احنا هنضيف لها شوية مكونات آه، بسيطة جدا موجودة في كل بيت هننقل الطعم نقلة تانية خالص خلينا نشوف مع بعض احنا هنعمل ايه هنحتاج تلات بطاطس مسلوقين وبيضة معلقتين كبار زبدة من تلات لخمس معالق دقيق ملح فلفل اسود بصل بودر توم بودر جوز الطيب وبقسماط وزيت نسلق البطاطس سليمة بقشرتها ما نقشرهاش ونقطعها ونسلقها علشان آه، ما تشربش مية كتير وهي بتتسلق فتطلع طرية آه، نسلقها بقشرتها ونقشرها وبعد كده نهرسها وهي لسه سخنة هنضيف عليها الزبدة علشان تسيح من سخونية البطاطس ونهرسها معاها كده لغاية ما تختلط كويس البطاطس كده وتدوب نتبلها بملح وفلفل اسود جوز طيب بصل باودر وتوم باودر هضيف لها بيضة من ثلاث لخمس معالق كبار دقيق احنا هنضيف دقيق بحيث يساعد ان البطاطس تمسك نفسها وما تبقاش بتلزق واقدر ان انا اشكلها ممكن ان احنا نضيف خمس معالق ممكن نحتاج اكتر او اقل على حسب حجم البطاطس اللي احنا استخدمناها برضو يعني بتبقى تقريبية المقادير دي اللي حس ان هو محتاج يزود ممكن يزود بس هي برضو ما نزودش دقيق كتير قوي لدرجة ان هو ينشف البطاطس هي بتبقى لسه برضو بتلزق شوية كده زي ما احنا شايفين آه، بس بشكل معقول ما تكونش ملزقة خالص او طرية خالص وهاخد جزء من البطاطس كده هكوره بايدي وهحطه في البقسماط هغلفها من جميع الاتجاهات بالبقسماط كويس وابتدي ان انا اشكلها على شكل قرص كده برضو البقسماط هيساعد ان انا اعرف اتحكم في في البطاطس ما تبقاش بتلزق اكتر فمش هنحتاج ان احنا برضو ننشف الاساس بتاعنا اللي هو البطاطس بدقيق زيادة وده يخلي طعمها مش حلو وما يخليهاش بقى تبقى طرية ودايبة قوي كده فما نحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نزودش عن خمس معالق دي هاخد جزء من البطاطس كده وهعمله في البقسماط كويس وهشكله بعد كده قرص وفي طاسة سخنة هحط شوية زيت مش هنحتاج زيت كتير غزير زي زيت القلي هو شوية زيت كده بس ممكن ان احنا آه، نحمر بيه البقسماط الطبقة الخارجية كده للبطاطس عشان يدينا طبقة مقرمشة من بره ونفضل محتفظين بطراوة البطاطس من جوه كده ونعملها ولما تحمر من تحت اقلبها على الوش التاني عشان هو كمان ياخد لون لما يحمر الوش اللي تحت كمان هشيلها خلاص من الطاسة شايفين وانا بقطع ازاي من بره في طبقة رقيقة كده مقرمشة ومن جوه البطاطس ناعمة جدا حقيقي الوصفة دي سهلة خالص ومش بتاخد وقت بس هي فيها آه، روح مختلفة كده للبطاطس وطعم جميل جدا استنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات ولو عجبكم الفيديو ده like و share و comment واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة